in drugač. Medej, ta najin šift, dela ako črnca, tvega v najini glavi, plača pa ko na borzi. Ej, Sam veš, kriva si pa čisto sama. Vse je imela na internetu. Danes v Folku sploh ne rabaš več slediti okrog. Slediš jim na Twitterju, pa je to to. Kaj mi se lahko vsem zaupajo. A ti veš, da so mi dva frenda na Facebooku. Vse ji vidim, kaj imela za kosilo, skonce družke, vse. Danes sploh ne rabaš več sledilne naprave. Hekneš je telefon, pa je to to. Če je dober z novinarje, je dober tudi za nas. Sam veš, tudi ona ima pravico do zasebnosti. Zdaj ne več. Mm.